Ana Carolina, Jamie, Codwell, John, Felipe no me lo diga nadie, Marcos. Mm. Ah. No sé. ¿Por qué quieren ayudarlos para recuperar sus tierras? Por las parcelas. Un acompañamiento que donde quiera y vayamos están ustedes. A visitar a las personas de la finca. A ver, a ver cómo están, a ver cómo... A protegernos. A ser cariñoso con nosotros. A visita. A respetarnos. A tomar fotos, y a mira. Y que los problemas se pueden de solucionar con la mera ayuda de ustedes. Dios fue el que mandó a ustedes para, que vinieran acá todos los días. Todos los días que vienen acá a ayudar, Ustedes vienen acá, vienen a tomar fotos, nos muestran allá en la casa de ustedes. Eso está muy bien. Cuando vienen lo ayuda. a tomar fotos y grabar. Caminar. Pues ECAP eh, trae personas desde muy lejos para que aprendan sobre Colombia. A saludar a familia. Ah, y jugar fútbol con nosotros. Que divierten a uno, lo, lo motivan. Lo motivan. Dijo. Ah. Tú que lo la Lo, lo motivan. No lo motivan. motivan. Tú que lo, que lo ¿Cómo él trabaja con las cámaras. Ana también. Carolina juega bingo. John. John está haciendo dieta. Mm, acompaña a las comunidades para que no pierdan sus tierras y vivan con sus familias. Ay, y ayudarnos a bombear. Y yo guiarlo, perdernos en los montes. Un día mi tío nos llevó hasta un caminito que va así, entonces nosotros, él dijo, derecho, derecho, derecho, entonces nosotros encontramos un camino así, nosotros tiramos para allá. Y entonces, y tiramos para arriba, para más cerca. Y de él, y camino, camino, camino y nada. ¿por dónde vamos? Que ya estoy cansado. Y después escuchamos una voz y volvíamos acá y llegamos ahí en Derrolo. Y después vamos en Derrolo y después cogimos el paletito. Después para las pavas. Después nos vinimos para acá. Ah, por fin llegamos. Por fin encontramos el camino. Eh, me gusta porque ustedes son divertidos, porque me gusta pasear con ustedes. Que son buena gente. Que la mayoría son muy chistosos. La mayoría. Y me dan risa cuando se cae alguien, por ahí por la manguera, en la cicla. ¿Y en qué más? En moto corriendo. Me gusta porque, porque ustedes son, son muy bacanos. <laughs> son amigos de todos y a mí me gusta que sí, tenerlos. Pero lo que más, lo, pero lo que más me gusta es que ustedes van a ser mis amigos para siempre. Donde quieran que ustedes vayan, van a ser mis amigos.